al vídeo y de lleno al metaverso, que mata la poesía de la vida para quedarte atascado. El conflicto es latente, peligroso. Complementar es genial, pero es fatal sustituir la verdad. Metaverso es también están relacionados con la creación de avatares y perfiles falsos para realizar actividades malas. sin inversores están pagando misiones por terreno virtuales Prácticamente un intento de agresión cada 7 minutos. Un espacio sin engaños ni mentiras, pero donde todo es falsedad. Juego, diversión, igual que pan y circo, para descartar. actuar desde el alma. Continuar jugando, hipocresía por vanidad irresponsable, metaverso realidad con propiedad.